nombre es Paola, tengo 23 años, soy de Colombia y para mí es importante que los jóvenes se comprometan con la sociedad y con el mejoramiento de eso, este, por las prácticas de exclusión y las prácticas de discriminación que día a día están creciendo en nuestra sociedad.